ассалому алайкум подписчикои калхозобод тв бародарони азиз шумо дар як канала тавсия медиҳем олами дарду резарҳо дар инстаграм ҳамин канал да будорем бародарони азиз чӣ намуд дарду резаҳо боша бемалол тамошо карда муроҷиат кунен ҳар як суратоша тарашта рақамоша нависта мондагем ватсап имо дора бемалол нархоша пурсида размераша мепурсем кадом размер даркор боша дарду резаҳо пластикӣ чӯби оҳанӣ ҳама номудо дар тирзаҳо ҳастанд як подпискала ки фуромӯш накунед бародарони азиз ҳамин канала дастгирӣ кунед канали худмонай ноҳияи ҷалолиддин балхӣ ай калхозободай бародарони азиз марҳамат ҳамин канал дар омада бемалол тамошо кунед чӣ намуд дара тирзаҳо бошад марҳамат ассалому алайкум подписчикҳои калхозобод тв аҳли ютуб бародарони азиз имрӯз бо шаҳри бохтар омадем бозори ҳоҷишариф ассалому алайкум ҳамватанони азиз шахсоне ки гузаштани граница сарҳадӣ доранд марҳамат акаи маҳмадалиро тавсия мекунем комфортабелни автомобил шуморо ай москва ай московскую област калужинскую област мегиранд бурда соғ саломат мебиёранд ай номи канали калхозобод тв салом расонед марҳамат ҳатман занг занед ина шумо бисёр хоҳиш карда будем ки омадем мо сантехнико ванна унитаз оина ракуина ҷа бо термикусори нав баромадааста бо ҷа симиститулои нав аст арзон то қиматтар намудошааст шумо да як такта навор мекунем бародарони азиз видеоро то охиша тамошо кунед лайк подпискада фаромӯш накунед бародарони азиз бо аи парам як такта сар када мерем нархоша дида салом алайкум салом алайкум ак кас озир кенҷе не смисилои кухняй ҳамаш смисилои кухня ови гарм хнык ай ҳаштод сум сар мешавада ҳаштод сум 100 сум, 130 сум, 150 сум, инаиш 170 сум. Ага. Ак ё дона дона аден адена мефурӯшанд, хеле ё ки комплекс. И хидиш медроя. А. Ду та шланги ови гарми хинг медроя. А. Ҳами комплект шами қайсоб мешавад. А. Инаи смислои кухни. Матви цвет 130 сум. Ага. Инаи хромови цвет 140 сум. 140 сум. О. Ҷас смислои чи ҳастай бо смислои умвалио ракмина ҳастай инаиш ҳаштод сум яксаду ҳафтод сум инаиш яксаду ҳаштод сум инаиш дусад панҷо сум инаиш смисл яксаду навад сум золотои цвет бо ҳамира хромин цвет чи ҳастай яксаду навад сум хромиш ҳамиякахрона ина чистаам золотоя хромовиш инаиша ина анаму инаиш бидай бо и шабакаи наи чизи наз буромада мега ой гарм промой кхлинг мия ой гарм када мета проточни и 260 сум 250 сум 250 сум ой нас мислой трансформер аста любой намут кад меша ина сос ина ю аста 250 сум 50 сум на ай жад раквино аста бо ина раквино чанд шида раквино комплект кати смистил креплени гофра збор шланги ой гарм хна ай 400 сум боло ай 400 сум боло и збор ай да полна ҳама чиз дар друш ай фақат установка о патмича сиё хана ки нас ва драфтаги ҳам хира ки калонаш бо қимат ал калонаш бо қимат ал ин аш да пустим калонаш аст ай туркия туркия 480 сум збор ам збор ам комплект инаи оинаи сенсор нест ай гирон мешидаги جابو سویت شما پت سویت دقت اوینا زوری نه 450 سوم 450 سوم بخیرم یک تا همیا سنسر نه ها همیا بعد اوینای پرستوی داریم 230 سوم همیا 230 سوم همش 230 سوم تمام ما اینا اونی تازه ایرونی داریم لیتی چسبیدگی هم بوچکوشون قتیش چسبیدگی همش هم ایرونی هم نه برو مدگی ها یا ساوریمنی پسلیدنی دیزاین پسلیدنی ستیل چند سوم لیفت اوست تا محکم میشدگی یا هزار 400 сомон. Худаш маҳкам мешава. Худаш лифт оста маҳкам мешава. Нас, бидам ачо. Арзуни не парада дорем. Арзуни парада шо мете? Ё чанд нака? Ё ай 650 сум боло, 650, 750 ам хел рафтагиан. Ё прастоша. Ё прастоё. Ё ра нақша чанд нака? 1400 сум. 1400 сум. Чанд дизайн дорад? Квадратли дизайн шаи. Бо ҳамира бо аса кругли дизайн шастай. Поён тар доз мерем мебинем. Хуш маҳкам мешава. Ё хуш лифт маҳкам мешава. Оста ина ойно. Ойно ҳамаш 230 сум, 220 сум, любой цветиш ҳаст. Тамо. И бологио чанд сум мошин? Ё калон 280 сум. 280 сум, ана? Тамо. Хушоб ана и пара семистоло будае ка семистоло чанд намуд будае стойка душ боло да ҳамаш стойка душ нархошон ай 320 сомон боло ай 320 сомон боло ай 320 сомон боло сар мешаванд да допустим золотоиш 450 сом иш 400 сом леби 400 сом сафед 400 сом ай у тараф якум 320 сом арзон тар вариант арзон арзон шами 320 сом 320 сом нағз аям нағз шуд ана бас мисилой бо и хеле дорем вана вала яксаду си сум ё арзон арзон шад арзон арзон ами иш яксаду панҷо сум ёш дусаду ҳаштод сум ина чанд дизайн дора бо ина светноям дора дусаду ҳаштод сум цветпештаракшшоете ё дусаду ҳаштод сумо ям нағза ё бисёр хуб ина унитазои бо мақсад нақстар қиматтар 1850 сомон ёам данакешон лиф и камтар кулугрип дастам ба иш сиёҳ сафед бо и нархошо як гадар светчифар надорам бисёр нас ои пара мезгада и пара дам бо углаворини чи будааст торатканак смисил аста 150 сум аста 250 сум аста углавои умвалинг аста 400 сум збор ҳама чизаш қатиш он комплект ана бо ҷа термиксоб дарка термиксо чанд сум мошавад аристон дорем 1700 сум ҳозирашда амиё аристон чанд литрака ё 80 литр 80 литр 1100 сум 1700 сум 1700 3 сол гарантӣ дорам мана 80 литраи нержавека серебро дорем артел артел се сол кафолат 1450 сум паковои плоски о ҳаста мана ё чанд сум 2500 сум 2700 сум и 2700 сум чанд литра 80 литр 80 литр болош чи уш ҳам 50 литр се сол гарантия дорам ина 50 литрай слим мегам борики дароз а ё а о и 1200 сум и чанд литра боша 50 литр 50 литр се сол гарантия ам ино кругли бакавой майно 1700 сум 3 сол гарантӣ дорад ём 80 литра ё 80 ай вано расиска наван ай яг 40 то яг 70 яг 40 яг 50 яг 60 яг 70 чор размер дорем ҳамаш нарх шуд як 1500 сум он ай 1500 сум расиска ё ё оҳани ё шишаги оҳани расиска оҳани ё ир баъд килош чанд қадам баромада бошад 25 кило ам хел да 25 кило чанд сум гуфтед нақ мешавад 1550 1500 1500 сум инҷа пардои душивой байно ай 25 сум сар мешавад то 120 сум ҳаст размерошон ай 40 то 280 ҳаст хулас қимат қиматаш 120 сум насосои вакуум ҳаст ай 125 ват то 1 киловатт дорем да нархушон ҳар хел аз 600 сум боло сар мешавад то 1500 сума ҳаст ҳамин зимистон да 20-30 градус хона кишид бисёр газ насосошон вакунуша инҷаш кафи да сабаб мумкин буд ки ҳамин ҷай нем ҷа ҳамин болта ҳуй кини система холӣ мешид ҳамин намекафид не ки хаяки ира худованд ҳамхел тӯғри шидае ки ҳама кафид иха ҳижрат накарда буд ки хеле хунук мешавад Իրա այ չանսը մա թո չանսը մա սամեշաշ այշացն թո 1500 այշացն թո 1500 համ մայն ամուդի ֆիլմա հաս օ ինե օ կաշորքշա կա օ կաշորքա դա այշացն թո 550 ի չանդալ турбажа 20 կա 20 կա 25 20 ի չանս մա կա 380 380 Kalon kalon şaka. Kalon kalon 550. 550. Mina 380 550. 550. Mesela Svedna yastaya. ҳамаи рамун рангш ҳаста ё 520 сомон 520 сомона хо ижа термолюкс будака и ова гарм мекунам 10 литра термикс ай 950 сомон ай 950 сомон и барои кӯҳ немемона мисол ҷои дроз боша шилан кашида намеёрау пештар айда мемона майда дурӯши кафкафда ҷо мешавад и баъд киловат чанд қа бошад ка якним киловат ай якним киловат а нас якним киловат вон ипарада запчастои сантехники буда ипарада бо термиксо ҳастанд аҳа термиксои термикс делюкс дорем шваки дорем реал дорем арте дорем ҳамаи намуди термикс ҳаст ҳаста я инҷо филтро ҳаста гофро ҳаста ина сурат биги ина ипарада шкафо ракми накати збор комплект ё чанди бошад ака ё ай ду ҳазору сесад сум болода хулос ами ду ҳазору сесад сум ами фи комплект ира баъд қафош наметам хел чихи бошам хел метанам хела мисол 2300 сум да ам ё иш поёш ҳа смисти телеш ба ҳаста қатиш бу смисти тела комплект мебарӣ патин чат мекунӣ тамом бисёр ё чанд нам шаста ҳа ҳар тарафи дасти роста филтро ҳаста гофра ҳаста ина иҷо полкада мондаги аҳа филтро чанд сум бошад ка филтро калониш 120 сум майдаш 100 сум оригинал туркӣ уно гараз виш аҳа ӯра шушта тоза карда мешавад бемора мемони о поёнда дорем смистолои душивой мақсад киноги мегӯянд чи киноги интернет да реклама мекунам пианина пианина ҳама цветиш аста ина цвети мокри асфалт цвети металлик цвети сиёҳ цвети хелиш хром хром ҳамаш ҳазор сомон нархш ҳамаш ҳазор сум як? Оё, ҳазор сум як. Бина бародар азиз, чӣ намуд симиси дар кор боша бидай? Вазнаш 10 кило зиёд мебурояд. О, бача. Вазминай ба қувватай ҳама тарафа. Хачи сваш? Наза. О, ҳама операцияш адлени адлени. Ида ол хушру боша, бемало. Хушру боша, хай кайф када боса кадам мегирад. Инсон роҳат када. Бисёр хуб. Ина чанд намуд дар кор боша бидай, лекин нархош 1000 сомон бидай кадомаш маъқул боша ҳазор сум ониака ҳазор сум бародарон азиз миксомондан хулас бародарон азиз и парада ина бо турбои паяд мешидаги чӣ намуд запчаст боша дар перехадник баъд ё дархост чанд сума бист бисту панҷ перехадник угалоко бистакш перехадник угалок муфта ҳама чизапчасташ як сум донашай донаш як сум оно размер 20 акша 25 донаш 2 сумай ҳама чизош ҳам хелда ина бо болодам турбои пластики буда турбои пластики дорем турбои канализация дорем ҳамаш ҳаста ана турбои канализация чанд сум бошад ка турбои канализация размери 59 сумай размери садаш нағзош 19 сумай размери 75 14 сумай ё метраш ҳам қана 1 метр 1 метр 4 метр мешава 3 метр 1 2 3 дора 1 2 3 метр дора амо инҷа бо филтр дора ин пена меда пена ва аста инҷа хоб и тено чанд сумаш ака тен тено ай 70 сум то 250 сум ҳаст ай 70 сум то 250 сум 250 сум вобаста ба киловатт ба амур хулас бародарони азиз чӣ намуд сантехникӣ боша ҳама чизиш аста запчастош мегӯен нав мегӯен турба пластик раквина унитаз термикс перехатник чизе боша аста инҷа бо насос мегӯен насоси окашӣ насоси вакумни ҳама намудош аста бародарони азиз бозори ҳоҷишариф омадем дар рӯи экран рақамоша мемонем бемалол ҳатман занг занед кредит ҳам мешаванд ка кредит яксола дошта ина касе алифқати ҳам касе карта дошта бош карташонда перевод кинена мешава ина бо партофта равонтон мекунад иншоаллоҳ ка ки ҷои доша даставка мекунад даставка мекунад даставкаш чиқел пул бепул даставка ана ва мо такси плиш 10 си меша 15 си меша айсоби ҳамо а мисол хари чун агар сол буша бепул ҳам даставка мекунем мисол куло мебарад данғара мебарад шартус хабадиён калхозобод ай россия бошад нигоҳ мекунем картамонро метем телефон ҳаст пула мепартоям масъулият мекунем рӯй мекунем фаҳмо фаҳмо хулас бародарони азиз ина тамошо кардем бозори ҳоҷи шарифа чӣ намудар кобош ҳаста дар рӯи экран рақамо ҳаста бемалол занг зада муроҷиат кунем ба канали калхозобод хуш омадем якта якта подписка лайка фаромӯш накунем бародарони азиз иқа меҳнат кардаистем бозори ҳоҷишарифам расида омадем бародарони азиз хушомадем